Всего персонала АСД приказывается войти в камеру Процесс прорвался через выход Эй. Стреляйте за G-турелью. Не дайте ему пересечь мост. Thank you. Shalom, shalom.